la gente puede coger pi, po, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, ていきますかかかってこい Hola, bienvenidos a Giri Block. Konnichiwa. Hoy vamos a tratar 14 temas en los que Chiharu defenderá a España y yo defenderé a Japón. Round 1 Fight Me gusta España porque no hay terremotos ni tifones. no, necesito preocuparme por los desastres naturales. Sí, es verdad. Japón hay terremotos y tifones y es un poco peligroso. Es verdad, en ese aspecto España es un poco más segura. Una de las cosas en las que seguro que Japón es mejor que en España es que el transporte público es muchísimo más limpio. Pero en España los trenes nunca están súper llenos como Japón. Nadie necesita ser Oshia. Es verdad. Pero en Japón el transporte público es súper puntual, no como en España. Puedes esperar durante horas y el tren va a llegar siempre tarde. Mm, en España, en verano, hay más horas de sol. Normalmente no se hace de noche hasta nueve media. Entonces puedes disfrutar, ir a tomar, ir a comprar, o tomar algo en la terraza, mm, pasear después de trabajo. Sí, es verdad. Japón normalmente a las 6 de la noche ya es de noche. Sí, es que cuando hay más horas de sol te sientes con ganas de salir. Japón, es Sí, Pero en Japón hay menos delincuencia. No tienes que preocuparte si estás por la noche caminando en un callejón estrecho y mirando todo el tiempo si alguien va a venir para atracarte o robarte. Es verdad. En España nunca puedes dejar tus cosas sin vigilarlos. Por ejemplo, nunca dejar tu bolso en silla mientras estás comiendo en la terraza. Porque alguien va a Sí, Ten cuidado. Y otra cosa en la que Japón es mejor que España es siempre hay 24 horas. Una tienda de 24 horas. No necesitas pensar, ¿A qué hora es para ir a comprar? Puedes comprar a cualquier hora. Eso es. No puedo discutirte. con eso. Pues. Además, no me gusta. En España las tiendas están cerradas mediodía y domingo todo el día. Yo de menos comí. sí, <laughs> comí. Round 2. Fight! tortilla, tortillas de patatas, sangría, jamón. Jamón con vino tinto es la mejor combinación, mejor del mundo. Mm. Pero Japón tiene sushi. comida buenísima. Todo está buenísimo. Y además la presentación en los restaurantes es mucho mejor. En España, la vida es menos estresada que en Japón. En España no hay palabra para haloshi, que significa muerte de exceso de trabajo. Wow, sí. Yo creo que en España la gente se lo toma todo con un poco más de calma. Seguramente hay un poco de estrés en el trabajo, pero no va a llegar al nivel de suicidarse por el trabajo. Sí, es verdad. ¿Sabes? En España, el eh, suicidarse por de suicidarse es 122, pero Japón es 17. Sí, en el ranking de suicidios del mundo, Japón está en el número 17 y España está en el 122. restaurante cenando que la gente estuviera fumando alrededor. Eh, sí, eso es un punto negativo para Japón. En España, las frutas, y verduras son muy, muy, muy, muy baratos. baratos. Me gusta mucho. Sí, eso es verdad. La fruta y la verdura en España son muy baratos en comparación con Japón. Japón pueden ser tres y cuatro veces más caros. caro, pero la verdad es que la fruta que hay en Japón es mucho más grande y yo creo que la calidad es muy buena. Sí, esa es verdad. Yo creo, y sí me gusta fruta aquí, pero Japón es, yo creo que sabor mejor. Sí, la verdad es que la fruta de Japón sabe mejor. Yo creo que es un empate. ¿En España? como las conocemos en España no existen. Tienen días festivos cada mes que van eh, aplicando, pero lo que es cogerse 30 días o 15 días de vacaciones seguidos, eso es inconcebible en Japón. Posible, 30 días. Es imposible, cierto. A los que estamos acostumbrados a tener vacaciones, vivir en Japón eso es un palo. Sí, es verdad, eso gana España. Final round. Fight! lo que Japón gana seguro es en la limpieza. Tú vas por la calle y no tienes que estar preocupándote de lo sucio que está el suelo. La gente en ese aspecto es muy limpia. Es verdad. En España, eh, en la calle, hay muchísimas cacas de, llenas de cacas de perro. La gente es muy sucia y no recoge la caca de perro. Muchas basuras, que hay muchas papeleras en la calle. puedes tomar algo de ti. Pero muy, yo creo que es muy bien Es verdad. Pero Japón tiene restaurantes muy chulos, eh, como por ejemplo el de sushi. Pasando el sushi puedes tirar los platos y sí, sale una animación en la que puedes ganar un llavero o algo así. También están los izakaya. la eh, izakaya es sitio donde puedes ir a beber y comer algo de picar. Japón tiene también Entonces eso es... Empate. Pero sabes, hay una cosa de Japón que desde que la conocí no puedo vivir sin ella. ¿Qué es eso? Todo es un váter que va a limpiarte el culo con chorros de agua y va a secártelo con chorros de aire. Eso es genial. Es verdad. Y todo es genial. Mm. Pero, ¿sabes? Cuando la primera vez que vi el vídeo de España, pensaba eh, era el váter. cuando los ¿qué era eso? ¿Qué era? ¿Qué era eso? uh, <laughs> eh, pensé, pensé, wow, muy antiguo! Pide todo. Sí, es muy anticuado. Entonces, cara Japón. Y algo con lo que España no puede competir contra Japón es el manga y el anime. no. Entonces, sí, anime, yo tengo una cosa. Sí. One Piece es mejor. No. Sí, porque ¿sabes? No. No. ¿Sabes? One Piece es más anime, como está haciendo más anime que Dragon Pero ¿sabes una cosa? Si Dragon Ball no hubiera existido, One Piece tampoco hubiera existido. continue. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Game over. Ah, ah, ah, ah, ah. si te gusta este, este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. Madame. Pero en España los trenes nunca están super llenos como en Japón. Nadie necesita ser Oshia. Yo he visto. 40.000 yen, un melón o una sandía. 40.000, no. 40.000 he visto, eh, tengo foto. Eh. 40.000. 40.000 yen. No. No, 40.000, 4.000 yen. 4.000, ¿no? 4.000 sí. yen, 4.000 yen. Pero eso es muy cargado, muy buena. Vale, ¿eh? vale otra vez. Super lleno, ¿está corto? En España. pero en España. Pero en España. Pero en España Sí. Los trenes nunca, eh, nunca super lleno como... Están super llenos. Nunca están super lleno como Japón. Supe que era, pensé, wow, antiguo.